Բարև ձեզ։ Եկեք լուծենք այս խնդիրը։ Ուրեմն, ստեղ մենք պետք է ստեղծել մի հատ ֆունկցիա, որի անունը magic է, որը ընդունում է մի հատ object, որը ունի այդ զույգեր, հա, բանալի, արժեք, բանալի, արժեք, բանալի, արժեք, եւ մենք պետքա վերադարձնել մի հատ նոր object, որը որոնք որ ոնց որ այդ զույգերը շուր է տալիս, այսինքն արժեքը դառնում է բանալին, իսկ բանալին դառնում է արժեքը։ Այսինքն, օրինակ, եթե մենք կանչենք այսպես, այսպես հեսա, ահա, եթե սենց կանչենք, մեզ պետք է ուրեմն հետ ստանանք այ սա, հա, այսինքն հակառակը, Michael-ը պետք է դառնա բանալին, first name-ը դառնա արժեքը, հա, այսպես հա շուրջ տանք։ Ինչպես դա կարելի է անել։ Նայեք, function magic, որը վերցնում է object, Հիմա, եթե հիշում ենք, գոյություն ուներ object.keys, որը կվերադասնի բոլոր բալայները մի որևէ օբյեկտի, չէ՞, այսինքն մենք կարող ենք անենք object.keys եւ տան իրան object եւ սա ուրեմն կվերադասնի keys, բանալիները։ Հիմա մենք այդ բանալիներով կարող ենք պատտվենք, ստեղծենք նախ եւ առաջ մի հատ նոր object, let new obj, հա, ինչպես ասեմ, մի բան, հետո անել ուրեմն keys.for uh, each ամեն բանալի համար պատտվենք եւ ստեղ ուրեմն տանք իրեն function ստեղ տանք ստեղ կմտնի ամեն բանալին եւ ստեղ ինչ կանենք ընդհանրապես new object-ին մենք կտանք կասենք ուրեմն թող obj.key թող դառնա հիմա նոր բանալին ոպ իսկ բանալին թող լինի հենց արժեքը Okay, այսինքն obj.key-ն կվերադասնի արժեքը, նայեք, const value։ Հիմա մենք ունենք key-ն ու value-ն, չէ՞։ Իսկ ստեղ որպես բանալի մենք վերագրում ենք բանալի որպես բանալի մենք դնում ենք արժեքը, իսկ որպես արժեք դնում ենք բանալին։ Եվ հետո վերջում վերադասնում ենք new obj։ Եկեք սա alert անենք, որպեսզի տեսնենք JSON string.stringify, ստեղ ուրեմն undefined 2, run անենք, խնդրեմ, ուրեմն Michael, հետո first name, Jackson, last name, okay, այսինքն տեղերով փոխեցինք։ Հիմա, եկեք ուշադրություն դարձնենք ստեղ։ Object.keys տալիս ան մեզ մի հատ զանգված, չէ, key-երի զանգված։ Մենք զանգվածից պետք է ինչ որ զանգվածի վրա ինչ որ մի processing անենք, ինչ որ գործողություն անենք, բայց վերջում ստանանք մի հատ object։ Մի հատ էլ դա ասեմ։ Զանգվածից մենք փորձում ենք ստանալ object շատից դեպի 1, շատից դեպի քիչ։ Մենք պետք է reduce անել։ Մենք կարող ենք այս ամենը գրենք այսպես, նայեք, այս ամեն ինչը հանենք։ Եվ գրենք այսպես, key keys.reduce function, որը կվեցնի ագրիգատորը եւ հիմիկվա արժեքը, չէ, ասինքն հիմիկվա դանալին։ Ստեղ ուրեմն որպես նախնական արժեք եկեք պաստանք object եւ ստեղ ուրեմն մենք կվերադառնանք այդ նույն ագրիգատորը, այսինքն այս նույն object-ը <clears throat> կգա կմտնի ստեղ, ստեղ կվերադառնի, հետո էլի կգա կմտնի ստեղ, ստեղ կվերադառնի, բայց ստեղ մեջտեղը եկեք այդ object-ին, այդ ագրիգատորին ավելացնենք նոր բանալի արժեք կոմբինացիան, այսինքն ստեղ կանենք agger, ստեղ ուրեմն կլինի հավասար key, իսկ մեզ պետք է ուրեմն const value, ուրեմն որը կլինի obj key, ահա, ստեղ դնում ենք value, ահա, այսքան բան, հիմա սա կարող ենք վերագրենք ինչ-որ result-ին, հետո վերադացնենք result, բայց նայեք, Եթե մենք փոփոխականը ընդամենը ստեղծում ենք, հետո ամիջապես ուղակի օգտագործում եւ բրցնում ենք, մեզ այդ փոփոխականը principi պետք չի։ Մենք կարող ենք ամիջապես այսքանը վերադարձնենք առանց այդ փոփոխականի։ Ստեղ, եթե նկատել եք, մենք ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական եւ ընդամենը օգտագործում ենք մի տեղ եւ այդ մի տեղը ամիջապես իր տակն է։ Բա ինչի ենք ստեղծում փոփոխական, որպեսի հետո ստեղծենք, որ սենց անենք, եթե միանգամից կարող ենք սենց անենք։ Այսինքն միանգամից կարող ենք սա վերցնենք եւ տնենք ստեղ։ Եվ սա էլ հանենք։ Ավելին ասեմ, մենք ստեղ ստանում ենք քիերը, գցում ենք փոփոխականի մեջ եւ էլի ամիջապես այդ փոփոխականը օգտագործում եւ վերջ։ Բայց չենք ստեղծում իրեն։ Ինչի ոչ այսպես։ Միանգամից սա կպցնենք ստեղ եւ return անենք այս ամեն ինչը։ Okay, գեք աշխատացնենք։ Այդքան բան։ Ուրեմն փաստորեն նայեք, ճիշտ ուրեմն գործիկ օգտագործելով նայեք ինչքան մեր կոդը parzatsավ, փոքրացավ եւ հիմա շատ հեշտ կարդացվում է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք վերադարձնում ենք հետեւյալը։ Վերցնում ենք բոլոր key-երը տրված օբյեկտի։ Եվ այդ key-երից մենք ստանում ենք մի հատ օբյեկտ, այսինքն reduce ենք անում, այսպես ասած, դեպի մի հատ օբյեկտ Իսկ այդ օբյեկտը ի՞նչ է։ Այդ օբյեկտը այս օբյեկտն է, որը գնում մտնում այս ագրեգատորի մեջ եւ անընդհատ այդ նույն օբյեկտն է, որը մենք վերադարձնում ենք անընդհատ։ Քին դա ամեն դե քիզ քիզով մենք պատտվում ենք, չէ՞, ամեն բանալի համար մենք փոխանցում ենք այս ֆունկցիային, դա դա է, որը ուրեմն մենք վերագրում ենք որպես արժեք, իսկ որպես բանալի ստանում ենք իր այս տրված օբյեկտի արժեքը եւ փոխանցում ենք դա որպես բանալի։ Եվ ահա մենք ստանում ենք ոնց որ շուրջ տված object նորից աշխատացնեմ։ Խնդրեմ, այսինքն հին բանալիները գալիս են մտնում են որպես արժեք եւ արժեքները գալիս են մտնում են որպես բանալի։ Ամ այդքան բան, հույսով եմ սա բարձր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջում